суретке түсіп қоялық апама жөнелтесіз ватсапқа болып ай аябай өзім жаман сезіп отырмын давлениям көтеріліп мына жүз тоқсан болып жақсы шықпай қалыпты жаңа келмаңыз болды кайра түшүп түсіп қалды не отырсың не болды иә жоқ сен не атасың не болды эмне басып атасың иә камера жақсы шықпай қалыптыр енді и бүгін камераңды түсір ертең бутыңды сүрт ана ана не болды екен же мен саған міне ит көрініп отырмын иә же саған беріп жатқан тұрған не болды саған не болып отырсың маған же міне маған сүріп атасың же сен маған сүрткіде киім алып беріп қойдың беле иә қашан бері нормальный киім алып бересің қашан мен мына аяшкаларымда жастақай болып жүремін ей жыртылып мына марвел ойнап қалған киім киіп жүремін еще маған арчисің келіп алып шаңдарыңды камера немесіне де сүртіп қойдың ғой мен қыжырғым келіп жатады нұрбек шынында қыжырғым келіп нервім қайнап мына қаным көтеріліп жатады мен жүзіме тиіп еді қазір чуть жарылып тұрайын деп қазір мына жақта қандарым атайып отыр қазір болып тұр не болды енді қанша керек енді не болды бес жүз сом беріп тұршы тағы не болды просто ақша керек болды бес жүз сом эле Макул эми тек аз жанымда жок карточкадан алып бүгүн эме кылып берем. ол эле берип коесуңбу? ооба карточкада бар менин жанымда жок азыр жаман чириксиң жіліксіңдей аптелей жоқ просто эмнеки менен чөбөлүп кел жанында апамдын настроениясы көтөрүлүп калсын да и балдарым бактылуу жашап атыптыр деп жанында жашнап калып эле жылмайсың